युद्ध ही काही बॉर्डरवर लढायची नसतात बंदुका घेऊनच लढाया होतात का काही युद्ध ही पेपरावर चालू असतात इंडियन डिप्लोमसी आणि पाकिस्तान डिप्लोमसी यामध्ये येणारे दोन तीन महिने हे युद्ध चालणार आहे मुद्दा काय आहे की भारताने बासमतीचा जी आय टॅग हा भारताला मिळावा असा दावा युरोपियन महासंघात केला आहे युरोपियन महासंघाने हा दावा आपल्या अधिकृत पत्रिकेत छापला ते पाकिस्तानच्या डिप्लोमसीने बघितलं आणि त्यांचं धावसदण आणलं भारत हा बासमतीचा खूप मोठा उत्पादक आहे भारतात कितीतरी लाखो टन बासमती पिकवला जातो कितीतरी लाखो टन बासमती निर्यात केला जातो पंजाब दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आणि जम्मू काश्मीरमधील काही जिल्हे बासमती खूप मोठ्या प्रमाणात पिकवतात तेथील हवा पाणी भौगोलिक वातावरण हे बासमतीसाठी अनुकूल आहे आता हा जी आय टॅग म्हणजे काय जी आय टॅग म्हणजे जिओग्राफिकल इंडेक्स टॅग त्यामुळं काय होतं की एखादं पीक किंवा एखादलं वाण हे अस्सल त्या भूभागात त्या भागातलं आहे असं शिक्कामोर्तब होतं त्यामुळे काय होईल की भारतातून बासमती निर्यात केला जातो तो सगळ्या देशात युरोपियन महासंघात सगळीकडं वापरला जाईल पाकिस्तानसुद्धा बासमती खूप मोठ्या प्रमाणात पिकवतो निर्यात करतो त्यामुळं त्यांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले जातील असा पाकिस्तानचा दावा आहे या अगोदर हिमालयन सॉल्ट मुलतानी मिट्टी याचे जी आय टॅग हे भारतालाच भेटले आहेत त्यामुळे यावेळेस सुद्धा बासमतीचा टॅग हा भारतालाच भेटेल याची खात्री आहे आपल्याकडून कितीतरी लाखो टन बासमती निर्यात केला जातो त्यातील तेहतीस टक्के बासमती हा फक्त इराक आपल्याकडून घेतो आणि एकदा का हा जी आय टॅग आपल्याला भेटला तर पाकिस्तानचा बासमती हा कोणीच खरेदी करणार नाही त्यामुळे त्यांचा व्यापार खूप मोठ्या प्रमाणात थांबेल अशी त्यांची समजूत आहे पण मला काय वाटतं की यावेळेस पण बासमतीचा टॅग आपल्यालाच भेटेल आणि आणि भारत पाकिस्तानला म्हणेल हे तू ज्या रे